Ja, natürlich. Das sind meine Zeitungen. Die Welt, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine, die Berliner Zeitung, die Stuttgarter Zeitung und so weiter. Heute sind sie alle ähnlich. Sie haben nur Schlagzeilen über den Namen.